asalaamaaleykum mbokk yi man maa leen ko digoon ñu commencé ci adab première ci base u adab première fan la ñuy jëkkee adab lan la ñuy jëkk def pour base u adab première léegi dañuy xool dañuy commencé fii jàng dañuy commencé chapitre 1 interface u adab maanaam xar kanamu adab la ñuy lañuy lañuy lañuy lañuy lañuy njëkk a xam ba pare doo ko dem bu ñu jógee ci xam kan ak xam kanam adab ba pare ñëw ci nan la ñuy importer vidéo ak nan la ñuy monter ñu jógee ci mo nan la ñuy monter après ñu ñëw ci nan la ñuy def ay effet ñett yi laa bëgg a ñëw yow incha allah boo ñëw yi yéen pour montage yu adab première bismillah ba léegi am na ñaari yoon mise à jour am na adab première 2021 am na adab première 2022 mais adab première am na adab première ci suuf ci suuf ci suuf adab première 2019 ak 2018 nag boo ko amee am na yu bari doo ko mën a def ci ci ci adab adab ni lay ubbeekoo ni la jëkk ko ubbeekoo mais tamit nit ki tamit avant tout war nañuy xam configurer tamit vidéo ba pare interface Adobe Premiere mi ngi nii peut-être xëy na interface bi def mën naa bañ a bokk interface su yeneen Adobe yi parce que bii 2020 la euh, am na 2021 am na 2022 mais ba léegi ñoo bokk ba 2019 2018 ñoo interface yëpp daanaka ñoo bokk bi am na tuuti différence ak yeneen yeneen yeneen yeneen yi je crois de 2018 2017 yooyu euh, amuñu am am na loo xam si adab bi am na ko te adab boobu amu ko interface adab 2020 euh, bi nii boo ko gisee euh, boo ko gisee fii moom la ñuy wax onglet yi nga xam si moo nekk ci xar kanamu adab ci nga xam si da nga ci mën a liggéey fii option effet waaw fii pour ma mën a importer fii mooy sama projet pour mën a importer vidéo bi ma soxla bu ma tuddal bu ma cliquer deux fois cliquer un deux sama sama machine génn ma xool fi ma soxla sama vidéo waaw vidéo bi laay jël parce que bu ma cliquer sa vidéo bi moo nekk nii sama projet bi parce que bu ma cliquer ci vidéo bi dama yóbbu source la ma yóbbu léegi fii source ba léegi ñëwagul ci programme fii pour daf may permettre euh, ci prévu bi ma mën ci liggéey ma mën a liggéey ci vidéo bi waaw ma mën a liggéey ci sama vidéo ba pare doo ko mën a yóbbu ci programme ba après pour mën a importer ba léegi ñu ngi ci interface ñu ngi ci xar kanamu adab waaw fii ñu ngi ci source waaw mooy gis nga fii source bi nii li muy jariñ du jar may cliquer fii kon diggante bii fii laa soxla ak ba fii fii vidéo bi ak son bi mu ñoom ñaar ñoo nekk nii mooy fii entrée bi fii sortie lii tamit boo gisee marque la waaw bu fekkee dama soxla lii fii ma fi ma bëgg a dagg fii mën naa naa cliquer fii daf ma koy marquer boo ko marqué waaw gis nga léegi fii bu fekkee ma soxla fi ma bëgg fi ma daggoon fi ma commencé ma gis gis na fi ma commencé la yem lay commencé fii play fii fi ma jeexale sama kii fii bu fekkee dama bëgg a insérer vidéo bi directement ci suuf timeline bi fii jot du utiliser fii bu fekkee dama bëgg a remplacer vidéo bi fii moom mooy bu fekkee dama soxla photo bi kese la soxla ci Adobe Premiere photo bi kese la soxla bu ma cliquer photo bi gis nga dafa may permettre pour ma renommer photo bi def ko PNG TIFF ou JPEG ba pare dama ko bëgg a def ci bureau gis nga ma bu fekkee dama ko bëgg a def ci bureau wala dama en plus bu fekkee dama ko bëgg a moo ko photo ba pare mu ñëwaat ci timeline bi mu ñëwaat ci adab bi ma doon monté gis nga bu defee ok gis nga day photo gis nga lii photo la benn photo kese la te ñëwaat directement ci kii bi léegi ñu continué ci photo ci kii bi léegi lii laa soxla lii la laa soxla son bi kese laa soxla wala vidéo bi kese laa soxla wala ñoom ñaar ñëpp laa soxla par exemple bu ma defee nii gis nga ñoom ñaar ñëpp ñëw yo ñëw soo ñëw gis nga ma ma delluwaat ñu delluwaat gannaaw léegi li bu fekkee damaa soxla vidéo kese fii kese laay xëcc lii kese laay xëcc vidéo bi ñëw bu fekkee damaa soxla son kese ma xëcc lii kese gis nga ma ci son bi ñëw gis nga kon léegi ñoom ñaar dañuy tàqali ko nag léegi ànduñu gis nga kon léegi am naa ñaari kii waaw ni ma ko mayee ci source bi nii ba pare noonu la ma koy permettre tamit ci ci programme bi parce que bu fekkee dama bëgg a marqué bu fekkee dama bëgg def commencé waat daggaat fii de i damay defaat nii fii de o encore ma defaat o mais da koy bu fekkee par exemple ça veut dire que dama bëgg a génne li diggante bi kese noonu laay def waaw ba léegi li am fii ci source bi moom moo amaat fii ñu ñëw ci effet film bu ma gis wala vidéo bu ma gis war naa ko mën a démonter ba pare monter wat ko bu ma gisee benn film boo xam si amul effet yoo xam si mënuma ko film boobu na jàpp naa ni man mën naa ko comme man monteur laa te ma war naa mën a monter lu ma gis ñu monter ko mu taxaw lu ma joxee mën naa ko démonter monter wat ko parce que bu fekkee da ngay jàng vidéo dañ lay dugal ci benn dañ lay dugal ci benn salle fay lampe bi ni la par exemple bu dee vidéo 7 minutes wala 10 minutes ñu la démonter ma vidéo bi bi may jàng nan la mën a def dama dugg ci benn saal fay lamp yi jox ma benn benn benn benn bic ak feuille boo xam ne laa ci mën a xool mën a bind jox ma benn lamp bu ndaw ni ma nag vidéo bi dama bëgg nga démonter ma ko dafa ma plan par plan après boo ko monté pare nga démonter waat nga mu gën a monté pare nga xam ñaata séquence ci nekk ñaata séquence ci nekk ñaata plan ci nekk pour kon montage bi day gën a yomb kon bokkul ku mën a monter film boo gis da nga xam ne kat monter da nga da nga ko mën a démonter monter waat ko kon buñ la jox film buñ ko joxoon reçu da nga ko war a mën a monter waat interface bi ba jeexagul fii objet objet graphique essentiel Adobe Premiere ci Adobe yu mujj yi dafa dafa am ay mise à jour yoo xam si par exemple léegi da nga mën a def sa graphique da nga mën a test dem te am na site yoo xam ne da nga mën a dem télécharger say say say say say graphique say écritel léegi du jar may nekk di bind bind fii mën naa dem foofu télécharger ay écritel yu rafet parce que bu ma ñëwee fii damay ñëw rek changer sa modifier so yëpp ay graphique la yëpp ay graphique la par exemple bu ma neexoon sama def sama kii mën naa def sama graphique yu nice yëpp ay graphique la yëpp ay graphique la yoo xam si mën naa kaa changer waaw wala nañ ci benn par exemple comme kii bi nii comme lii gra benn benn la ci bu ma neexee bu mu fekkee ne ma ko bëgg a bind fii teg fii ma ñëw teg ko fii waaw bu fekkee dama ko bëgg a mën adapté à écran ma def nii adapté à écran fii bu fekkee damaa def nii mu nekk 200 pour cent parce que day zoomé day zoomé bu baax pour mën a xool loo xam vidéo bi gën nga mën a observé bu ma defaatee nii adapté à l'écran mu delluwaat à l'écran parce que fii mooy li vidéo ni vidéo bi toll par exemple vidéo bi li ma dagg mooy 30 secondes laa dagg fii par exemple vidéo bi bu diisee bu fekkee ne bu ma defee 1 2 bi nii bu ma ko bàyyee day yomb a lire parce que day dafa dafa ndaw mais bu ma ko defee nii tamit un 4 day gën a xaw a gën a lire day lépp kii bi taay bi day gën a day gën a baax waaw. je crois man source bi nii ba léegi moo nekkaat fii moo nekkaat fii je crois graphique bi moo nekk nii ba léegi dafa nekk ci ñëwaguñ ci dafa nekk ci. ci préface su xar kanamu entrepreneur xar kanamu entrepreneur ba léegi am na ay objet graphique léegi mise à jour yi léegi am na ci yoo xam si da ngay dem télécharger rek ñëw def ay critères yu rafet même léegi sax am na yoo xam si da nga ñëw sax changer photo yi après yëpp dañ ci ñëw yi pour changer couleur li mètre yi waaw mu bëggoon changer ay couleur wala étalonnage gis nga ci léegi dafa ci mise à jour yi gis nga par exemple interface bi lañ doon ñëw nii inter chapitre interface su adab après mu ñëw ci nan la ñuy importer vidéo je crois leçon bi tey doy na pour pour interface su adab après je crois ci bu ma en dugalee lien bi naa leen envoyé tamit lien graphique yeeg lien yëpp ku bëgg a laaj tamit boo ma laajee ma expliqué la sama xam-xam toll.